Les médias parlent du virus pendant des semaines avant qu'il arrive en France. Très tôt, on était averti que, bon, c'était restreint à la Chine, mais on savait très bien que tôt ou tard, voilà, quand il y a une épidémie, bah ça va nous arriver pleine tête et on va pas passer à travers les mailles du filet, à moins qu'on ferme d'un coup toutes nos frontières. Moi, je me dis, waouh, les pauvres, on va les enfermer pendant deux semaines. Pas du tout On leur a remis un fascicule <laughs> Je veux dire, c'est évident qu'il va y avoir des gens, qui, à ce moment-là, qui sont affectés, qui savent pas. Bref, vous connaissez la suite. Et surtout, avant même les symptômes, t'as ta petite période là de 5 jours à peu près, je crois, pour le coronavirus, pendant laquelle tu transmets le virus aux autres. Ça va, je te dérange pas C'est juste que tu vois, je... En fait, euh, moi à la base j'étais partie sur le fait que comme t'as un jour de libre, on pourrait peut-être aller sur le PC et, et m'utiliser, hein euh, N'est-ce pas Ouais Exactement Je suis ton compte Twitch le souci, c'est que là, je suis en plein milieu d'un épisode. De... Euh, je veux pas dire que c'est mon anniversaire bientôt, mais euh, euh, on, pourrait, on pourrait peut-être faire quelque chose. On peut peut-être proposer ça demain. Non <sighs> Tu vas pas dire que tu m'as oublié Oh mais... En plus, j'y arrive pas avec les jeux, je suis nulle. Chaque fois que j'ai une manette dans les mains, je fais ta la merde il y a des gens bien plus doués que moi, il y a des gens qui sont plus créatifs Expliquez-moi encore une fois, pourquoi est-ce que je dois te réexpliquer ça S'il vous plaît. Tu, tu, veux que je propose quoi comme contenu Tu m'écoutes parce que, non, tu vois, le truc c'est que moi je veux exister, ok D'accord sérieux, je pense. Non, parce que... Parce que au final... Ah Bon, euh, moi je me casse, hein. il y a des gens qui m'attendent à l'extérieur avec une vraie vie, des vraies obligations. Hein. Ah, je peux pas rentrer quand même N'importe quoi. On y va les gars Bon, alors une petite vidéo en français, parce que c'est plus simple pour moi de m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps ah Eh ben, j'en sais rien. J'ai pas fait grand chose ces derniers temps, alors que j'avais plein d'idées de faire plein de trucs. Je voulais trier toutes les vidéos que j'avais faites depuis mes 17 ans, depuis le moment où j'ai eu un caméscope. Attendez. Non, mes 15 ans. Et euh, finalement, bah, j'ai eu des vacances, avec tout ce qui s'est passé avec le virus. Euh, mes vacances, je les ai passées à faire du tri dans mon appartement. <laughs> parce que je suis une adulte responsable. Non, c'est juste que j'avais plus de place dans cet appartement parce que... Mon petit copain s'est installé avec moi. Ah Alors, c'est génial Il est là H24. C'est super, je peux avoir des câlins quand je veux, on a à manger quand je veux. Oui, parce que c'est moi qui décide de ça. Le souci étant que maintenant qu'il est avec moi et qu'il passe des examens en ligne, les streams, nakash. Alors non, non, non, c'est pas sa faute si je stream pas, c'est juste que si je fais du bruit alors qu'il fait des examens à côté, ça peut lui nuire. Mais alors pourquoi je stream pas le soir euh, <laughs> Je sais pas. je sais pas, je sais pas. pas pourquoi je le fais pas. Je sais pas pourquoi je stream pas plus, pourquoi je fais pas plus de projets. Avant, j'étais super active. Je faisais plein de trucs, même des vidéos à la con. J'ai même commencé du ukulélé. Mon homme, pour mon anniversaire, m'a offert un super ukulélé concerto. Donc, euh, avant, j'avais un... Un tout petit ukulélé qui avait un son dégueulasse parce que je l'avais acheté à 15 balles à Aldi. Je l'adore, hein, mais il a pas un son aussi parfait, aussi propre que Angus. Ah oui, parce que je donne des noms à mes affaires aussi. Angus, c'est le concerto, et Pistachio, c'est le soprano. Voilà. Et je me suis sentie, pas le devoir, mais l'envie irrépressible d'en jouer. treat me like an object To you I'm just a stupid girl Every time you see my face I know God I will be hurt Alors ça fait rire tout le monde, sauf mes parents et lui. Hein Je veux dire, euh, je compte plus le nombre de gens qui m'ont dit « C'est sympa les ukulélé Tu pourrais aller ailleurs avec ?» Mais il y a des soirs où j'ai pas envie. Il y a des soirs où je rentre du boulot à 9h et j'ai pas <laughs> envie de faire quoi que ce soit, apparaître une patate sur canapé. Et on s'est fait l'intégrale de Face Off avec mon homme, donc... Euh... J'adore cette émission. J'adore cette émission parce que j'adore voir comment ils pensent leur design et qu'ils créent les prothèses et comment ils les appliquent, comment est-ce qu'ils trouvent des solutions à leurs galères. C'est assez sympa en fait. Parce que ça peut s'appliquer, peut-être pas dans la vie de tous les jours, mais pour quand t'as une crasse avec un truc qui était prévu et que tu trouves un moyen de détourner, d'y arriver quand même. Parce qu'au final, la personne à qui tu présentes ton projet, elle n'est pas au courant de ce que tu comptais mettre dessus ou pas. Donc pourquoi tu te mets la pression si ça, ça marche pas Trouve un autre truc qui marche, qui est plus simple ou plus rapide pour toi à gérer. Et voilà Tout ça pour dire que ces derniers temps, je sais pas pourquoi, je faisais pas grand chose. J'avais plein, plein d'occasions de faire plein de trucs. Et je commence à parler comme un automate parce que je me rends compte qu'en fait je, balbutie les mêmes choses en boucle et ce n'est vraiment pas productif. Mm, mm, mm. Mais au final, est-ce que je devrais pas garder ces balbutiements dans la vidéo Oui. Mais est-ce que je vais les couper Non. Et est-ce que vous, vous le saurez Peut-être, on verra bien. Je prends toujours plus de temps de vidéo que la vidéo ne fait au final. Je crois que c'est pour beaucoup de gens la même chose Hein? Je veux dire, même pour les films professionnels, ils ont des scènes euh, ratées. Alors que moi, j'appelle ça les bloopers, c'est-à-dire les scènes additionnelles où il s'est passé un truc qui n'aurait pas dû se passer, et ça donne du contenu bonus. C'est en plus, c'est cadeau, prends Vas-y, prends ah. Je vais recommencer à être un peu plus active sur Internet, il me semble que je dis ça tout le temps, et qu'à chaque fois, en fait, je finis par ne rien faire, parce que j'ai un peu cette culpabilité de, de me dire ce que je fais n'a aucun sens. Il y a des gens bien plus doués que moi, il y a des gens bien plus jeunes, il y a des gens bien plus beaux, il Mais au final, comme s'en fout, si ça vous fait du bien. Bon, hein, je veux dire, euh, moi j'ai pas le loisir d'avoir tout mon temps libre dédié à mes activités extra-internetiales, euh, Je je sais pas si ça se dit. Donc c'est une manière de libérer, entre guillemets, un espace-temps pour vous que finalement vous allez voir quelqu'un pour lui raconter des choses ou que vous prenez du temps pour juste être tout seul chez vous, à faire des choses qui vous plaisent, dont vous avez envie, mais c'est très bien. J'ai demandé à personne l'autorisation pour poster la vie de mes pigeons sur mon balcon. Mais on s'en fout. C'était une expérience nouvelle et inédite et très intéressante pour moi. Je veux dire, des oiseaux ont décidé de venir pondre sur mon balcon. Il y avait un couple de pigeons, depuis quelques temps je les voyais, ils tournaient, ils revenaient sur le bord de la barrière et quand je sortais pour mettre des choses sur mon balcon, ils me regardaient, je les regardais, ils me regardaient, ils s'envolaient. Mais ils revenaient tout le temps, jusqu'au moment où je suis pas allée sur le balcon quelques jours et quand je suis sortie, il y avait un nid avec deux œufs dedans. Tout le monde s'en fout probablement, mais un pigeon un couple de pigeons va pondre un œuf et attendre jusqu'à ce qu'il y ait un second œuf pour commencer à les couver. Donc, <laughs> ce qui se passe, c'est que hum, ils ont commencé à couver du coup. Au bout de 21 jours, normalement, les bébés ils sortent. Et hum, c'est là que mon homme est arrivé une fois, j'arrivais du boulot à midi, et il m'a dit « Je pense qu'une bête est venue manger les œufs, il y a la coquille qui est au milieu du balcon. » Ça m'a fait une peur. J'ai eu très très peur. Pour des pigeons. Je me suis retrouvée à sauter sur le balcon, à voir une espèce de pigeon terrifié en train de me regarder avec deux espèces de nuggets sous les pattes. Non vraiment, on aurait dit deux espèces de poussins géants parce qu'ils étaient tout jaunes. J'étais très surprise. Et au fur et à mesure, je les ai vus grandir, se développer. Et le 19 juin, ils se sont envolés. Il y en a un qui a un peu mieux réussi que l'autre, je vous avoue. Mais bon. Et du coup, depuis ce jour-là, ben, ça leur arrive de repasser. Ils s'arrêtent sur la barrière du balcon, ils regardent s'il n'y a pas quelque chose qui reste. Mais en même temps, le balcon était couvert de crottes. Mon balcon était rempli de crottes d'oiseaux. Heureusement qu'il a plu le 20 juin, comme ça, j'ai pu nettoyer à grande eau. Hein. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai eu un épisode pigeon. Et ça m'a vraiment plus intéressé que ce que je pensais en fait. Ça fait un long moment que je parle devant cette caméra. Je pense que la moitié va sauter au montage en plus, donc euh, il est temps de m'arrêter là. Et qui c'est qui va s'amuser à tout traduire en anglais maintenant Je vous remercie vraiment infiniment, parce que même en ne streamant pas, j'ai gagné des abonnés. C'est impressionnant, mais c'est fou Mais vous êtes des malades Mais je vous aime À la prochaine